gràcies per venir. Bueno, ja s'ha dit quasi bé tot, sí insistir en algunes coses perquè mm, davant de fets tan greus un ha de reaccionar de forma immediata i, i després reflexionar. No? Quan ahir vam sentir la imputació per part de la jutgessa, el primer que vam pensar, els veïns del barri, va ser respecte i reconeixement a, a lo que hem dit des del primer moment. Si estem satisfets en el sentit de que tant els testimonis com la resta del barri hem, hem sigut els únics que hem dit la veritat des que va començar tot això. Les mentides han sigut tan greus eh, i tan forts que, que ja s'han dit i que van en contra del que les diu. Eh, sentim una pena i una vergonya de que autoritats que estan per defensar els nostres drets hagin fet mm, l'actuació que han fet eh, i que se'ls escapen paraules com qualificar d'anècdota, eh, que no es faci sistema, si plau, això és inhumà, és que ja no és una qüestió política. La gent del barri, nosaltres estem molt satisfets perquè eh, s'ha donat veritat als seus testimonis, és veritat també que van haver-hi pressions per entregar les imatges i al Raval aquestes pressions mm, tots sabem què vol dir. Eh, és un barri estigmatitzat amb un patró d'intervenció de la policia i de les autoritats que ens consideren béns de segona i que estem farts i fartes de que això passi contínuament. I s'ha de dir que la mort de Juan Andrés mira, ha servit perquè en aquest moment n'hi hagi una mobilització, tothom està parlant tots els dies, és impressionant dels fets, i de la vergonya de l'actitud de les institucions. O sigui, és intolerable que encara es mantingui una actitud com aquesta, parlar de mala praxis, etc. ja s'ha insistit prou. Nosaltres considerem que l'única garantia avui en dia de defensa de les llibertats es fonamenta en la mobilització de la gent i al barri del Raval estem disposats a fer-ho, tant a nivell jurídic com a nivell polític com a nivell de mobilització, perquè això no torni a passar. I respectem i reconeixem els drets de tothom, però també demanem respecte. Avui aquests membres de sindicats, a, també els mitjans, ja que ara s'ha fet referència, també han estigmatitzat el barri, han afirmat coses com que al Raval ja se sap, ja se sap què, al Raval la policia té el mateix dret a respectar els nostres desconciutadans, igual que a Sarrià o que a qualsevol un altre barri. No es pot dir això públicament, com si fos normal. Perquè què, com ens consideren a nosaltres? O com consideren a Juan Andrés? Ens mereixem això que passa? Això no estem disposats a tolerar-ho i la manifestació del 14, com sabeu l'escratxe que vam fer la setmana passada a la regidora del barri, també va ser com, una qüestió de dignitat. No podíem tolerar que la regidora no hagués fet cap referència ni dit res eh, sobre un fet tan greu que va passar al barri. Pues li vam fer un escratxe per, al límit per considerar que havia de parlar. I clar que va parlar, però va parlar tard i va parlar mantenint el discurs de les institucions. Nosaltres això eh, interpel·larem, increparem a les autoritats perquè complin la seva obligació, i a nivell judicial sí hem de reconèixer eh, doncs el respecte que ha tingut la jutge, que ha dit les coses com són, és un auto, una imputació gravíssima, però és que és la veritat. Eh? O sigui, ha fet honor a la veritat i esperem que es faci justícia. I esperem que no passi, perquè al barri també diuen l'anècdota eh, no és tal, sinó que passa molt sovint, més del que ens agradaria, que arribi un moment que quan hi ha la condemna a sobre s'indulta no? a, a funcionaris per fets tan greus. Mm, el dia 14, bueno, la Mani s'ha dit, però estem molt contents de fer-ho amb, amb Esther i amb Ojo con tu ojo i amb Stop Balas de Goma i fem una crida a tota la ciutadania perquè no entenguin la manifestació com una cosa privativa de la campanya de Juan Andrés, sinó eh, volem que sigui una manifestació per defensar els drets, els drets humans de qualsevol ciutadà de Barcelona i perquè la ciutadania, la societat civil, controli el poder i no admeti més casos de brutalitat i d'impunitat policial. Entenem que és una obligació nostra i que la gent entengui, per això hem volgut fer-la a Barcelona i volem acabar a la plaça Sant Jaume. Fins ara ho hem fet tot al Raval perquè pensàvem que era molt important, però això ja ha desbordat, ja és una qüestió de, de, bueno, de tothom eh, i una obligació i entenem pues, que és una iniciativa i cridem a tothom a fer-la seva de la forma que consideri. Els amics de Juan Andrés també fan, us hem deixat aquí un cartell aquest diumenge, fan eh, una, eh, bueno, una acció que ara veureu eh, a l'antic teatre per recollir diners i solidaritat. Us hem de dir que molta gent del món de, també de la cultura i del món ciutadà i de la resta de l'Estat està mostrant i està fent-nos arribar la seva solidaritat <coughs> amb Juan Andrés. I res més, si voleu fer algunes preguntes o intervencions. Volia preguntar com és el dia a dia policial que es troben els veïns del Raval. Mira, et puc respondre perquè és una conversa ja de bars, de barberia, o sigui, la gent diu des de que surten del vehicle policial, per exemple, un té ja sensació de por. O sigui, hi ha una actitud que ells justifiquen en que el Raval és molt violent. Hi ha una actitud prepotent i arrogant d'entrada hi ha una actitud eh, extrema en qualsevol en l'intervenció que es dona sobre població immigrant. La forma de preguntar, de demanar... O sigui, això és el dia a dia de, del Raval. Ja ningú s'estranya perquè és la costum. Eh, I després, eh, quan qualsevol persona posa la més mínima, mm, no sé com dir-ho, oposició, o sigui, intervenció manifesta un descontent, aleshores eh, canvia radicalment. Aleshores ja ets sospitós, o sigui, hi ha resistència a l'autoritat. Nosaltres entenem que parlar de resistència quan reclames eh, actituds mm, respectuoses mm, no té cap sentit. Això s'ha anat de la mà des de fa temps i entenem que el del Juan Andrés eh, forma part d'aquesta actitud. Si veieu els vídeos, per exemple, els veïns interpel·len a la policia perquè no faci això. I, hòstia, un, jo la veritat és que emociona, no?, quan veus que la gent està dient però què hacéis, què hacéis? O sigui, la policia actua contra els veïns quan estan reclamant que cal. És, és part d'aquesta actitud. I no, o sigui, el que em sorprèn és que quan veu les imatges, cap d'ells o d'elles digui, cuidado, se'ns ha anat la mà, pareu. Eh, o sigui, és d'una fredor impressionant que denota una actitud totalment assumida quan el Bertran la va dir lo seu i s'han fet les imatges, sempre es dubta, no? ja se'n diu, no, la gent, si passa això és perquè has fet alguna cosa. Què va fer? Reclamar una actitud... Bueno, pues va rebre eh, cops i un any. El, quan les treballadores sexuals t'expliquen el dia a dia, i aquí entra també la Guàrdia Urbana, pues bueno, què demanen respecte? O sigui, hi ha una actitud de considerar-nos sospitosos i de eh, brutal que no, no, no respecta els drets mínims i que quan es denuncia sempre reps la denúncia tu. O sigui, bueno, és això que se'n diu, que ja és un clàssic, de que converteixes a la víctima en, en, en acusant. No? Mm, evidentment ens deien, no, és que però la mort no, home, no passa cada dia, però passa, o sigui, i aquestes actituds permeten una actitud com això. Nosaltres considerem que és bàsic el Raval, i a tot arreu, eh? evidentment no ens considerem en aquest sentit especial, eh, no es pot tolerar, o sigui, el debat sobre la seguretat a Barcelona és un canvi eh, total de l'actitud dels Mossos davant de la ciutadania i davant de situacions conflictives. Han d'estar al servei de la O sigui, no, en el Raval aquesta sensació de que els Mossos estan al teu servei, gran part de la població eh, ho nota en contra, com un perill. I això mm, no es pot acceptar com una cosa normal. pues ells sabran, no? Però, o sigui, a mi Manel Prat, mm, jo ho sento, les seves... Jo em sento fes quan el veig públicament i parlar, pues, quan ho d'Ester, o, lo... o sigui, la seva arrogància, el seu despreci sobre nosaltres no es pot aguantar. Aleshores, per mi em fa vergonya que aquest home sigui el responsable de, de la defensa de les llibertats des de la policia, no? O sigui, Mm, la roda de premsa la setmana passada l'estàvem veient al bar nosaltres i no podíem entendre que, no? que, que intervinguessin d'aquella manera. I no, ara, què ens preocupa? És que és ell, però és una actitud normalitzada. O sigui, el que no pot ser, Manel Pratos, qui sigui, que parli d'aquesta manera quan hi ha una denúncia tan fonamentada i tan pública. O sigui, ha de demanar perdó, ha de demanar excuses i ha de tenir una actitud eh, de respecte ell o qui sigui com ell, no, no ho podem tolerar. Ara, evidentment, el seu ve de lluny i bueno, jo crec que a més ja sabem, ja el que jo em preocupa ara és que pretenguin que amb la, el cessament o dimissió del Manel Prat s'acabi el problema. No, no. O sigui, és una condició mínima, penso que tots estem d'acord. Sí, jo crec que és, que és mínima i a part una cosa que s'ha de remarcar, o sigui, la comissaria del Raval s'ha de depurar absoluta, totalment, i el que hi ha el company de rereguàrdia, o sigui, estan els policies que van participar i tots els que ho van permetre, els que trucaven en directe mentre s'estaven fent i no van fer res. I les coses que no s'han dit, Barcelona neta va anar a netejar. Per què va netejar en aquell moment? O sigui, ha hagut tota una sèrie d'accions per part tant municipals, l'administració municipal com autonòmica, que és d'indecència absolutament política. O sigui, total i absoluta. I això ha de tindre, eh, ha de tindre unes repercussions i s'han de donar unes explicacions que no ens han donat, a part de les institucions, o si sigui, la política que s'està fent és absolutament irreprotxable. I el que diu l'Iñaki, lo d'aquest matí, amb aquests dos eh, portaveus dels sindicats de policia, realment o sigui, estan vulnerant ja els drets i llibertats de les persones en les declaracions que fan. O sigui, tothom és delictiu menys ells. Eh, jo crec que això també s'ha de, de començar a aturar. O sigui, el que no es pot és criminalitzar a la víctima. La víctima és la víctima. I el qui s'ha equivocat, s'ha equivocat. I això no el podem permetre que es canviï l'equació.